ceci un reportage. Un reportage sur le masque. D'ailleurs, nous allons terminer en gros plan sur le masque. Le masque de maman, et non pas le masque de Mickey. Bonjour